के अंदर ऐसा मेरे मतलब जूते के अंदर गड्डी है गड्डी है है मैं बोल रहा हूँ हाँ, यार जिंदगी हो गई मुझे देख काम करते हुए यही ये देखिए देखिए जूता इसको भी निकालो ये डेली ऐसे काम हो रहा था सर ये डेली ऐसी काम हो रहा था डेली ऐसी काम हो रहा था साहब जूते के जूते के अंदर भी है सर ये बाल है ये देखिए उसके पूरे कपड़े उतरो पूरे कपड़े उतरो जूते के अंदर उनके पूरे कपड़े उतरो शरीर है झाड़ जूते इतने लंबे ये सर पूरा चालू है आदमी है यही करने दीजिए नहीं नहीं ये वहां तो हां तो हाँ, उतरवाओ सर उतरवाइए आप निकले हो उसी सर कल्प्रेट है ना वो अभी नहीं है कुछ नहीं है विकास साहब शांत शांत शांति से काम हो सकता है पाँच मिनट हुआ है इसलिए आपको मना किया था मैंने जाने के लिए इसको ऑब्जर्व हो जाता हम सारे घर चले कल से इसलिए मैं ऑब्जर्व कर रहा था शांत रहो विकास साहब आप कल रास्ते में बैठे लगा के बैठे इसको उसका पैंट अलग कर लो सर अभी ये साहब है पहन लीजिए पहन लीजिए वहाँ टाइम नहीं है इसको डालने ये जूते में हाँ हाँ ये जूते तो जूते की मोटाई से देख लिया अबे बाहर करता जूते जूते कल से मैं वो दस नंबर का तो जूता ये ऐसे ही कर रहा है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हाँ, हाँ वो जूते का तो कल से हिसाब में कह दिया था जो है दस नंबर का जूता है vas a salir de esta. Photos निकाल फोटोज निकाल वीडियो